Halo teman-teman, gimana kabarnya nih di weekend hari ini? Semoga baik-baik saja ya. Yuk ikut bermain mobil-mobilan bersama teman-teman Pandi. Tepatnya di Mayasari, kota Tasikmalaya. Ikuti terus keseruannya ya.